kutuarifu Leonard Wamalwa kwa Rais William Ruto ameweza jumuika na waumini wa kanisa la marafiki la Donholm katika eneo bunge la Embakasi Mashariki ambapo alishiriki ibada maalum ya kufungua rasmi kanisa hilo ambalo ujenzi wake umeweza kamilika kwa zaidi ya miaka kumi. Kwenye hotuba yake baada ya kushiriki ibada na ufunguzi wa kanisa hilo, Rais Ruto alipongeza mchango wa kanisa hilo la Marafiki katika ujenzi wa taifa kupitia ufadhili wa masomo, afya kupitia hospitali za kanisa hilo na michango mingine muhimu. Over the keys to the leadership of Friends Church Donholm for proper stewardship. Na nyinyi You have been, you continue to be reliable partners with the government of Kenya in serving the people of Kenya. And I want to tell you, we appreciate, we know your contribution in matters education, matters health, and in the general governance of our country. Nataka niwaambie asante sana. Hata hivyo, rais alishukuru Wakenya jinsi wameendelea kudumisha amani tangu uchaguzi mkuu uliopita, huku akiwapongeza viongozi wote wa kisiasa kutoka pande zote za siasa kukubali kukumbatia kanisa na maswala ya kumcha Mungu. Baada ya uchaguzi, sisi wote kila Jumapili sasa tuko kanisani. Mnajua <laughs> kulikuwa na matatizo sana wale ndugu zetu walikuwa wanatulaumu kwenda kanisani. Wakati huo huo, karani mkuu msimamizi wa kanisa la marafiki humu nchini Stephen Magwilu alifichua kuwa kando na mchango wa kielimu na kiafya kutoka kanisa hilo humu nchini, sasa kanisa hilo pia linajihusisha na maswala ya kilimo cha mahindi katika kaunti ya Trans Nzoia kama njia moja ya kupigana na upungufu wa chakula nchini, huku akiomba viongozi na wahisani kuendelea kuchangia kanisa hilo ili ilikamilisha madeni ya ujenzi. Your Excellency, the church chose to engage in farming of 1000 acres commercial maize in Trans Nzoia County this year. We want to thank you for the farm input subsidy program to mitigate the cost of food production. Nao viongozi walioandamana na Rais William Ruto akiwemo Waziri Mkuu Dr. Musalia Mudavadi na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja waliwataka Wakenya kumwombea rais anapoendelea kuliendesha taifa hili na kumpa muda wa kutekeleza ahadi za serikali kwa Wakenya, huku rais akiahidi kutoa shilingi milioni tano kwa ushirikiana na Dr. Mudavadi, ambapo gavana Sakaja alitoa shilingi nusu milioni kuchangia katika ujenzi wa kanisa hilo. It will require prayer. It requires the hand of God. It also requires our sacrifice and our commitment and our patience as a people. So the message I'm putting across here is that as Kenyans and for the president, Let nobody try to distract the president's focus. He will give you courage. He will give you strength. That is the God we serve. And that is the God of the Quaker Church. Ako na wewe. Mtu asikutishe, mtu asijaribu kukuletea baridi. So vile Sakaja amesema, mimi na huyu Omwami eh, eh, Bwana Musalia pia tutawatafutia milioni tano ya kusukuma hiyo maneno. Nikiripotia West TV kutoka kanisa la marafiki la Donholm katika eneo bunge la Embakasi Mashariki katika kaunti ya jiji kuu la Nairobi, naitwa Leonard Wamalwa.